हेलो जी अलैक्म आज मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है पर उससे पहले कुछ काम पेंडिंग है तो मेरे ख्याल से वो पहले कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है तो लेट्स स्टार्ट तो भाई बात यह है कि मुझे अपने रूम की सेटिंग करनी है क्योंकि मेरे रूम की सेटिंग काफ़ी अनइवन है तो ये सामने विंडोज़ हैं और यहाँ से क्योंकि लाइट आती है तो मुझे यहाँ पे अपना टेबल सेट करना है क्योंकि मेरा टेबल जो है वो इस तरफ है और ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए कि it doesn't even make sense तो ये शेल्फ़ है ये शेल्फ़ है और ये चेयर है ये कबर्ड है और ये मेरा बेड है और इसको बेड को मुझे इस तरफ मूव करना है और ये टेबल जो है स्टडी टेबल ये यहाँ पर आएगा विंडोज़ के सामने तो इन चीज़ों को मुझे आज करना है तो सेट करते हैं आज तो ये सब चीज़ें करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या करता हूँ मैं कौन हूँ और ये मैं चीज़ें आप सबको क्यों बता रहा हूँ तो वेट टिल दी हैं फाइनली रूम की सेटिंग हो गई है टेबल विंडोज़ के सामने ये शेल्फ यहाँ पर कबर्ड सामने मिरर बेड और ये दूसरा शेल्फ यहाँ पे तो अब जबकि रूम की सेटिंग हो चुकी है तो अब हम अपने दूसरे काम की तरफ चलते हैं जो मुझे एक्सप्लेन करना था तो चलते हैं फिर उस काम की तरफ हाँ तो चलें जी स्टार्ट करते हैं मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ एक फोटोग्राफर हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ करीब करीब तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन तीनों टर्मिनोलॉजी को डिफ़ाइन कर सकूँ अपने नॉलेज के हिसाब से जो कुछ मैंने अभी तक सीखा है उस लिहाज से अगर मैं पूरी कोशिश कर सकूँ एक्सप्लेन करने की तो वो मैं ज़रूर करूँगा तो फर्स्ट बींग एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर तो मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में शॉपिंग के लिए जाया करते थे तो जब मैं इन ड्रेसेस को और इन चीज़ों को देखता था तो मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि यार ये चीज़ें हैं ये इतनी अमेजिंग चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी कोई फील्ड होगी वो भी कोई लोग होंगे जो ये चीज़ें डिज़ाइन करते होंगे तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे मौका मिला बड़े होकर तो मैं इस फील्ड को ज़रूर ऑप करूँगा तो हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए ऑप्ट किया और आ, मेरा एक्सपीरियंस जो है टेक्सटाइल डिज़ाइन में वो काफ़ी फैसिनेटिंग रहा है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आपने काफ़ी लोगों से ये टर्म सुना होगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर एक ही चीज़ होते हैं जबकि ये बात सही नहीं है एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक फ़ैशन डिज़ाइनर में काफ़ी फ़र्क है आप ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो है वो एक बेस लेवल पर एक ही काम कर रहे हैं क्योंकि at the end of the day वो दोनों ही एक प्रोडक्ट बना रहे हैं पर यह कहना कि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक फैशन डिज़ाइनर का सेम काम है मेरे नज़दीक ये गलत है क्योंकि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है वो एक फैब्रिक पर काम करता है कपड़े पर काम करता है और उसकी सोर्स मटेरियल से लेकर उसके डिज़ाइन करने तक का काम जो है वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर देखता है और डिज़ाइन होने के बाद से लेकर एक पूरा ड्रेस और एक गारमेंट जो आपके सामने बनकर आता है उस चीज़ तक का जो सफ़र है वो एक फैशन डिज़ाइनर देखता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी कर सकता है अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पास नॉलेज हो क्योंकि उनको भी आ, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इस चीज़ की पर एक फैशन डिज़ाइनर जो है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है वो इस चीज़ को बेहतर जानता है तो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो है वो एक सोर्स मटेरियल कॉटन वूल अपने इन चीज़ों के नाम लेना इन चीज़ों के नाम सुने होंगे इन चीज़ों से लेकर जो है वो एक कपड़ा पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ जो आप देखते हैं वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर करता है तो आई होप uh, कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा थोड़ा बहुत अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप गूगल वाई से चेक कर सकते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर टेक्सटाइल डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है तो मूविंग ऑन अ फोटोग्राफर मुझे हमेशा से ही तस्वीर लेने का शौक़ रहा है पिक्चर फोटोग्राफ लेने का शौक़ रहा है और मैं हमेशा से ये मेरी कोशिश रही है कि जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और अपनी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ यही वजह है कि फोटोग्राफी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने कोई कोर्स नहीं किया है सेल्फ डॉट हूँ और मैंने खुद ही चीज़ें सीखी हैं खुद ही दे, देखी हैं और खुद ही जो है एंगल्स पर्सपेक्टिव बला बला बला अपर्चर शटर स्पीड ये सब चीज़ें जो है मैंने खुद ही सीखी हैं तो इन चीज़ों के बाद जो है फ़ोटोग्राफी में मुझे कलर ग्रेडिंग काफ़ी पसंद है और कलर ग्रेडिंग में अपनी पिक्चर्स पर हर पिक्चर पर ऑलमोस्ट हर पिक्चर पर कलर ग्रेड करता हूँ तो ये मेरा फ़ोटोग्राफी का शौक़ है उसके अलावा जब मैं फ़ोटोग्राफी सीख रहा था तो उसी के साथ साथ मुझे फिल्म मेकिंग का भी शौक़ हुआ मुझे वीडियोज़ बनाने का भी शौक़ हुआ तो मैंने वीडियोज़ भी बनाई इस तरह की और उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए बैचलर्स तक का सफ़र जो है वो काफ़ी नहीं था तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया और मैं अलहमदिल्ला फ़िलहाल रोम में हूँ और मेरा एडमिशन यहाँ पे Accademia Costume and Moda fashion institute है फैशन और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट इनकी ज़ुबान में आप आलता मोडा कहते हैं उनको इटालियन में आई डोंट नो अगर कोई इटालियन से सुन रहा है तो please forgive my Italian but I think मैंने सही कहा है अल्टा मोडा अल्टा मोडा का मतलब होता है हाई फैशन तो यहाँ पे जो है हाई फैशन में काम कराते हैं और मैं यहाँ पे जो है अपना मास्टर्स कर रहा हूँ फैब्रिक इनोवेशन डिज़ाइन में तो जो चीज़ें मैंने पास में पढ़ी हैं बैचलर में वही चीज़ें मैं आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक बेहतर तरीके से बेहतर अप्रोच से उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग है और मुझे जो है मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी फील्ड से बहुत सेटिस्फाइड हूँ तो आई होप कि मेरी यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बोर ना करे और आ, आप लोगों को इंटरेस्ट रहा होगा मेरी यहाँ तक की कहानी में तो अभी मुझे जाना है बाहर कुछ काम से और फिर मैं शाम को जाऊंगा विला पेंसिली यहाँ का पार्क है बहुत अमेजिंग और वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि वहाँ के क्या नज़ारे हैं और वहाँ की क्या शशके हैं तो मिलते हैं शाम को तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ विला पेंसिली और यहाँ की अगर वाइब चेक करें आप तो यहाँ की वाइब बहुत क्रेज़ी हैं आप पीछे तो मेरे दरख्त देख ही रहे होंगे तो काफ़ी काफ़ी बड़ा पार्क है ये काफ़ी बड़ा पार्क है मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़ा पार्क नहीं देखा अभी तक तो भाई ये था विला पेम्फेली अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जा के अभी खाना बनाऊँगा और फिर खाना खा के हम सो जाएंगे क्योंकि मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए उम्र यार आउट